Genoten. Sadık telefonla lığının da. Mügan Is dat?

На. Лоронда. Мрамор стал Canım. Hasel dedi duramın duranları geriye varın. Ben minner arra. Kallakına anlara gölge durdum oluk. Ha, eğitim lan. тез кейіндер бұчаңылы құлағы Эти түннэрэ улсаат үг наады. Аа. Онюут. Мочваад мөрөн. Онюулэрс. hocam. Sadık. Atın yakını yok. Тут кийини постоянно уяқта уяқ бола. Мен эме кийим менеди? Турчу киди. Бар үйдө аны. Келе онда онда. 都混了。